сяє, ніби світ замурає, гарна прийшла новина, діва родила сина, вийдемо всі зі мною, з гарною колядою, і хай весь світ почує, Україна колядує, а я чекала, що на небі зоря зійшла, мата. моя коляда, знов додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя, коляда моя, моя коляда, знов додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя. моя хатину, місяць освітив дорогу, до кожного порогу, вийде босі зі мною, гарною колядою, і хай би світ почує, Україна колядує, а я чекала, щоб на зоря зійшла, а та зоря додому. Моя, моя, моя коляда, додому, додому нас повела, не чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя, коляда, моя, моя коляда, З додому, додому нас повела, не чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя. Поляда коляда, моя моя коляда, дому до додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я і вся родина моя, поляда моя моя коляда, Знов додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я і вся родина моя.